Tolong kamu ke Jalan Cendrawasih, saya ada masalah di sini. Saya habis nabrak dua orang. Tolong kamu handle. Baik, Pak. Ada si Syah, mau aja. Daripada anak lo nangis, dan keluar kalau lo kamu. Anggi, Ura. Bye, Hasya. Ura, tolongin gua. Anggi, Ura, tolongin gua. Boleh nggak kalau gue yang ngejagain lo? sendiri aja karena sama bodyguard nama dia Viola dia sahabat gue bukan bodyguard jadi kalau dewasa nanti mau ada yang